Oggi Emida da parla di nostri amici, i pinzuti. Quel est l'hymne corse oh, L'hymne corse, c'est... Euh, euh, ah, je le sais, c'est... <laughs> Attendez, attendez, attendez. Moi je suis Picard. Je le sais, ça fait. Vengo versute. Eh non. D'où il i vati qui franchise il francesi sono chiamati cousi O chi parla Pinsuto, dire parla francese. In provinciale si dice que le français parla punchu. Punchu, punchu, dunque, come vero francesi. Oh, dis donc, chéri, c'est beau la Corse! Di più, parla Pinsuto si può avvicina di parla quoi ?» boca bocca a culo di Vous Potete en d'au globo et comme ça. Ao Québec e a Torino si parla di francesi così e quando avete a bocca culo di Alina avete a bocca pinzuta. E in Belgica si dice penser son français. Awa un secondo vato che Elu cerca di più in una parte storica. L'origine di su termine binaria di soldati di un generale Moran che portavano un capello pinzuto, tanto so i partigiani di Avrancia. Gentili era a questo momento un generale francese, Chinanzo era Cuppaoli. Un autore vicino all'autorità francese scrive in 1830 che Utarmini insegnava il battaglio di un generale Moran, mandato in Corsica da Napoleone, aveva costituito. Renuccio scrive berrette fatta a guardia di velluto, dunque una barretta con un'aca con un pinzo di velluto. Stabaretta aveva un fiocco di seta nera, una mappatura di seta nera. Saria dunque questa barretta che saria all'origine di un termine pinzuto. So chiamati, per burlarsi di ieri, battaggio di pinzuti. Erano cacciatori corti, indianati sotto l'autorità di un generale francese. Uè, on là! Sti due vati, un vato di parla pinzuto, conosciuto in altre lingue, e i capelli pinzuti, si salì a gli schiatti, vada a parola pinzuto che insegna un francese. E ora, per farvi piacere, un piccolo strato di bella musica. Giabiconi! Siamo sempre io, Je, suis attaché à mes racines, à la Corse.